hello and welcome friends Libre Calc सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो लिब्रा कैल्क की है तो लिब्रा कैल्क में चार्ट के बारे में आज सीखने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए यहाँ पर हमारे पास एक स्टूडेंट की डिटेल है तो यहाँ पर राजू है सचिन है सुरेश रमेश तृप्ति और राजेंद्र ये सारे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट के नाम लिखे हुए like computer English biology chemistry और इसमें मार्क्स दिए गए हैं आउट ऑफ हंड्रेड तो इन्होंने आउट ऑफ हंड्रेड कुछ मार्क्स गेन किए हैं तो जिसके सबसे कम मार्क्स है उनको देख लीजिए आप और जिसके जिस सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स है तो उनको देख लीजिए आप दोनों को ही आप कंपेयर कर लीजिए यहाँ पे टोटल भी किया हुआ है मैंने फॉर्मूला लगा करके सम का फॉर्मूला लगा करके आप टोटल भी कर सकते हैं मैं F2 प्रेस करके आपको दिखा भी देता हूँ कुछ इस तरीके से अब हमें करना क्या है इसके लिए हमें चार्ट जनरेट करना है क्योंकि चार्ट जनरेट करने से ये होता है कि आप देख करके ही अनुमान लगा लेते हैं कि किसके कितने मार्क्स हैं किसकी कितनी अच्छी पोजीशन है चार्ट के माध्यम से ग्राफिकली आप ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं इजिली ठीक है तो चलिए इसको ग्राफिकली देखते हैं चार्ट हमें कहा मिलेगा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा इंसर्ट चार्ट तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना जैसे ही मैंने क्लिक किया तो एक चार्ट ऑटोमेटिकली इंसर्ट होकर आ गया है अगर आप चार्ट की शेप वगैरह बदलना चाहते हैं तो कुछ यहाँ से जाकर के आप चेंज वेंज कर सकते हैं फिलहाल हम अभी कौन से चार्ट पे हैं हम अभी कॉलम चार्ट पे हैं तो कंपैरिजन करने के लिए कॉलम चार्ट बेहतर है यहाँ से आप बार चार्ट देख सकते हैं फिर यहाँ पर आपको मिल जाता है पाई चार्ट फिर area chart line chart scatter chart bubble chart net chart stock और फिर यहाँ पे कॉलम एंड लाइन तो फिलहाल अभी हमें कॉलम चार्ट ही रखना है और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है अब यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं पहला ऑप्शन है डाटा सीरीज इन रोज क्या आप रोज में डेटा को देखना चाहते हैं नहीं हमें रोज में नहीं देखना फिर दूसरा है कॉलम्स में देखना चाहते हैं तो हाँ कॉलम्स में ही देखना है तीसरा है first row as level first column as level तो इस पे आपको टिक ही रहने देना है और यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और फिर यहाँ से आप एक बार और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और अगर टाइटल वगैरह कुछ देना चाहते हैं तो इसमें टाइटल दे सकते हैं लाइक like, मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट चार्ट ठीक है तो यहाँ पे स्टूडेंट चार्ट कर देते हैं तो ये लिख दिया स्टूडेंट चार्ट ओके और बाकी सारी चीजें भी आप दे सकते हैं फिलहाल फिनिश पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे आपको स्टूडेंट चार्ट दिखाई पड़ने लगेगा और अब इसको यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि ये बेहतर तरीके से लुक इसका बेहतर आ सके तो ये कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं इजिली और बहुत ही आसानी के साथ ये हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है और देख करके ही आप अनुमान लगा देंगे कि किसके कितने मार्क्स आए होंगे किस सब्जेक्ट में और यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग कलर भी दिए गए हैं तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे शेयर करें thank you for watching this video